Viel Spaß beim Prank, Leute. Jo, Robin, äh, komm mal kurz runter zum Kamin. Nein, ich muss dir nur kurz was zeigen. Ja. Ne, Daumen nicht an. Jo, okay, bis gleich. Ugh. Jay, what the fuck are you doing, man? Huh? What the fuck are you doing? Chilling at the fire. Oh. You gotta be fucking serious. What? They better be my clothes. They are. Look how fucking good they You burn. got my fucking clothes in the fire! Yeah, look how good they burn, man. Look at the flame. It's amazing. Are you fucking retarded? Better than any wood. Are you fucking retarded? Well, calm oh down. my god, you're fucking kidding me. Well, calm down, <laughs> calm down. What do you mean? Bro, calm, down. I, swear, if those are my clothes in the fire, I'm gonna fucking kill you. Bro, no. calm down, <laughs> calm down. They are your clothes, man. Where you put my stuff? Where have you put my fucking stuff? Ah. where you put the rest of my stuff? I've got trousers here for you. I left your trousers because I don't think they would burn that good. Mami, beruhig dich doch einmal. Yeah, I know they're not my clothes. They are your clothes. Beruhig dich doch, Alter. Sind ja, doch nur ein paar Klamotten, dich, Alter. Nicht mache, dann Klamotten. Ja, ja kannst du doch neu nachkaufen, Mann. Ist doch nicht das Problem, Alter. Lustig, lustig, lustig. Ich, Jimmy, wenn das meine Klamotten sind, ich bring dich um. Sind I, es? I swear, ich bring dich um. Nicht mich umbringen, Alter. Beruhig dich das doch. Das sind die einzigen Klamotten, die ich mitgebracht ja, habe. Du hast doch Geld. Kauf dir doch neue. Kauf dir neue. Das sind meine Klamotten. Ja, hättest du dir mit den Pranks vorher überlegen müssen, Alter. Ja. Okay, ich hol jetzt deine Klamotten. Nein. Yeah, fuck you. Robin, no. Nein. No, komm dann. Robin, Robin, stop, Robin. Nein. Das sind nicht deine Klamotten. Das sind nicht deine Klamotten. Robin, no. Ich hab deine Klamotten versteckt, Das sind nicht deine Klamotten. Das ist meine Klamotten. Tu die wieder rein. Ja, wo sind meine Klamotten? Tu die wieder rein. Find, find my clothes right now. I will. Show me my clothes right now. Right, come, calm the fuck down. Hier, in der Wahl. Gott. <laughs> oh mein Gott. Das, hätte ich eine Sekunde später gesagt, dass es nicht deine Klamotten sind, hättest du meine Klamotten verbrannt, oder? Jamie, ich hätte viel mehr verbrannt. Deine Kamera wäre auch da drin. <laughs> oh fuck. Oh mein Gott, Alter. Ist alles da, keine Sorge. Mein Herz, Mann. Ja, mein Herz auch, Alter. Du wolltest gerade meine Klamotten verbrennen, Mann. Oh Mann, der war gut, der war gut. <laughs> der war richtig gut, Mann. Revenge is sweet, man. Ich werd dich aber, I wanna get you back, I wanna get you back hard, man. Oh. <laughs> That was, a, that was a good prank. So Leute, ich hoffe der Prank hat euch gefallen. Schaffen wir so 6000 Likes für diesen krassen Prank. Mann, der ist echt fast schief gelaufen, ne? Ja. Oh. <laughs> das ist fast meine Sachen verbannt. Naja, geil. Ähm, er hat mich auch wieder geprankt, Leute, auf seinem Kanal. Hier ist irgendwo das Video. Klickt einfach hier drauf oder für alle Handynutzer einfach unten in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab, war auch, auch krass. Und ja Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt, dass wir regelmäßig Videos hochladen. Und Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein. Peace. Ciao.